начала э, заседания комиссии хочу огласить постановление решения по комитетов сотрудничества городского отделения политической партии коммерческой партии Российской Федерации о том, что назначен одним прокуроров справа совещательного голоса Союзской комиссии Ксения Александровна. Здесь удовольствием поработаю. Да, прошу взаимодействовать. Так, по повестке, коллеги, вопросы у нас есть? Проголосуем. Кто за, на повестку. Прошу голосовать, кто за? Единогласно. Первый вопрос. О предложении состав избирательной комиссии внутри внутригородского муниципального образования поселка Ивашова. Уважаемые коллеги, голоса. Вамова Игорь Павловича 1992 года рождения образования высшего. Голодущенко Евелина Юрьевна 1961 года рождения образования высшего. Громова Александра Евгеньевича 1981 года рождения юридического высшего. Михайлова Павла Николаевича 1991 комиссию, что вернулись к практике в открытом заседании, все члены комиссии смогли вчера присутствовать, задать вопросы, были приглашены все кандидаты, и очень обстоятельно мы все э, избирательной комиссии, все кандидаты вчера обсудили. Спасибо большое, что эта практика Зачем? Было Кто за данный проект постановления, прошу голосовать. Одногласно принято. Второй вопрос о предложении состава избирательной комиссии внутригородского муниципального образования муниципального кухня Минская. Дана прописана, прошу голосовать поздно. Единогласно. Третий вопрос о предложении в состав избирательной комиссии внутригородского муниципального образования муниципальный округ Смолин. По данным избирательной комиссии городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Смоленска поступило 6 предложений. Э, состав 8 человек, наши квоты 4 человека, рабочая группа решила предложить Санкт-Петербургской территориальной комиссии э, рекомендовать следующие кандидатуры Барканову Ольгу Сергеевну, предложение кандидатуры председателя избирательной комиссии городского муниципального образования поселка Петровский. А, по данному постановлению а, рабочая группа рассмотрела кандидатуру Раровой Антонии Николаевны, 21 июня 61 года рождения, генеральный директор ОВИКОН, два образования, высшая северо-западная академия госслужбы юрист и второе Санкт-Петербургский государственный университет психологии вопрос об утверждении результатов учета объема эфирного времени, затраченного совершенно копию настоящего постановления городское агентство по телевидению и и региональное э, отделение и региональное отделение политических партий, самое законодательное собрание. Вопросы, предложения? Кто за данный проект прошу Единогласно принято. Шестой вопрос о структуре и штате аппарата Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Дмитрий Иванович. В соответствии с федеральным законом «Основная гарантия» э, в нашей компетенции находится вопрос отделение структуры штата комиссии. Поэтому вашему вниманию предлагается проект установления о структуре штата аппарата Санкт-Петербургской избирательной комиссии, в котором будет начислено количество 72 человек. Да. И новым у нас будет управление по организации избирательного процесса и взаимодействия средств массовой информации, поскольку подобное управление создано Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, во многих субъектах оно существует. А у нас, к сожалению, на сегодняшний день по полномочия, как раз непосредственно касающиеся организации проведения выборов и референдума, размыты между различными управлениями. Для того, чтобы концентрировать в одном, и предлагается такое управление составом. А, дополнительных затрат э, бюджетных средств для этого не потребуется, поскольку общая численность нашего аппарата не изменяется. Понятно все? Я хочу добавить, э, мы по, прошедшей кампании действительно столкнулись э, ну, в организационном плане и на практике, что некоторые вопросы действительно не отражены ни в должностных регламентах сотрудников, ни в положениях об а, управлениях это создавало определенные какие-то такие неразберихи, э, выяснения, почему, кто и так далее, и так далее. Чтобы у нас была такая структура, э, вот, которая была нам понятна, чем она занимается и прочее, и когда начинается компания, эта структура будет отвечать. А между, меж, межэлекторальный сезон, э, период, это управление будет отвечать, в том числе за обучение, профессионально, подготовку Amen. власти, а на государственном уровне. Да. Без голосования примем, да? Это не единственное. Во втором пункте, там же управление информационным центром, оно у нас ранее и сейчас, на мой взгляд, информационное смотрите, поскольку у нас большой буквы название структурного подразделения, да, следует смотреть. Э, и еще одна редакционная палочка, значит, предложение в пятом пункте, э, там, где название Управления организации избирательного процесса и взаимодействия со средствами массовой информации, хотел бы предложить его все-таки, э, на мой взгляд, более э, расширенном и правильном понимании с точки зрения нашей организации деятельности и назвать его управление организацией и правового обеспечения избирательного процесса. А э, фразу и взаимодействие со средствами массовой информации исключить в связи с тем, что а, у нас нет никаких специальных функций взаимодействия с средствами массовой информации. Мы все, как и органы власти, так и государственные органы с ними взаимодействуют, но никаких специальных обязанностей избирательная система по отдельному взаимодействию. Тогда можно сказать и политические партии, органы государственной власти, и избиратели, и отдельные фигуры избирателей. То, что эти функции здесь должны быть, сомнений нет, просто, на мой взгляд, необходимости включать это название. Ну и последнее, а, полагаю, что все-таки у нас здесь никаких секретов нет, и ничто не мешает нам опубликовать это постановление в личнике Санкт-Петербургской избирательной комиссии на сайте, поскольку структура и э, те, кто с нами взаимодействует, должны да, представлять, как у нас организационная структура. Ну, сейчас все публикуют, да. Такие редакционные предложения. Я только вопрос, я не помню, как информационный центр. А вот то есть данные изменения, они в положении в аппарате публикуют изменения? Положение в аппарате. У нас оно унифицировано. Полномочия самого аппарата остаются непрежными. Там распределение. Там, там просто между управлениями и выделением управления. Те же люди по те же деньги. Дополнительные нечисленности не будет. Э, Еще одна редакторская правка в первом абзаце даты закона Санкт-Петербурга 25 ноября, как у нас принято э, законы, да, корректировать э, да, даты его принятия. И по поправкам, которые предложил Алексей Викторович. Все, кроме последней, э, считаю необходимо поддержать, э, они носят сугубо традиционный характер, а вот насчет наименования управления, организации избирательного процесса и правового обеспечения э, хотел бы возразить. А, у нас на данный момент правовым обеспечением деятельности избирательной комиссии, как деятельности, связанной с подготовкой и проведением выборов и референдумов, так и деятельности просто как юридического лица, занимается юридическое управление. В данном случае как раз а, никакие функции между различными управлениями не размыты и сосредоточены а, в одном структурном подразделении является предметом ответственности одного должностного лица вашего повторного службы. в случае, если таким образом будет изменено наименование, ранее предложенное, а, вновь создаваемого управления, по существу возникнет внутренний спор о компетенции. А, когда два структурных подразделения аппарата а, либо будут э, выполнять одни и те же функции, либо ни одно из них не будет выполнять какие-то функции, полагая, что это относится к компетенции другого. В результате вместо персональной ответственности возникнет коллективная безответственность. Я полагаю, что э, слова правового обеспечения избирательного процесса необходимо э, в наименование этого управления не включать, оставить а наименование в первоначальной редакции. И данную поправку прошу проголосовать. Вступительный можно? Два слова. Да. Вот просто пояснение насчет того, что у нас может быть э, невыполнение каких-то функций. У нас, кроме э, просто коллег и нового состава, старого, напомню, Кроме положения об аппарате, у нас с вами существует еще положение о каждом структурном подразделении, о каждом управлении. И именно этим положением прописываются цели, задачи и функции. Здесь у нас предполагается создание нового управления. Понятно, что будет новое положение, и в нем будут прописаны задачи и функции, так же, как и в другим управлением. Поэтому уверен, что никакой неразберихи у нас в связи с системным подходом к организации работы абсолютно совершенно возникнет. Значит, то, что а по пара... у нас есть положение о каждом из пяти управлений. Кроме того, что я управление политслужбы будет меняться или... Да, я говорю, могу, я говорю о том, что могут уточняться положения всех пяти управлений с нового. А нам в любом случае принимать положение, положение нового. Мы сейчас будем, кстати, утверждать положение об информационном центре. Положение об информационном центре утверждать как я вижу этот вопрос? У меня можно было? Да. Докладчик Дмитрович, а вы сказали, что э, это управление создается по аналогии с цикловским, да? А в ЦИКе э, юридическое обеспечение предусмотрено в этом управлении? Или в этом, в этом предусмотрено в той части, которая вот касается как, непосредственно Как Василий да, если просто подготовка, докладчик и так далее. концептуально сказал, что мы ну, просто делаем то же самое. Я сейчас на все вопросы постараюсь ответить. Если то есть там будет ваша редакция, да? Действительно, у нас в различных культурных подразделениях не только в юридическом управлении служат юристы. В данный момент как минимум двое у нас в организационном управлении есть, еще двое, насколько я знаю, находятся в активной стадии получения. И некоторые количество за столом. Да. Но ну, мы сейчас об аппарате, Алексей Мы об аппарате. Так вот, естественно, если каким-то структурным подразделениям необходимо в своем штате иметь э, юристов, поскольку задачи, которые решаются структурным подразделением, носят скажем так, пограничный характер и необходимо переносить на специальные юридические знания для решения которых, естественно, против этого никто не возражает. Работают юристы в организационном управлении и замечательно делают свою работу. Но выносить это в э, наименование управления и таким образом предопределять функции, которые будут установлены положением об управлении, категорически нельзя. Значит, как я вижу этот вопрос? У меня вот будет третье предложение. Я бы назвал это управление ну, с правовым обеспечением я соглашусь, потому что все зависит от того, что мы пропишем положение об этой структуре и в должностных регламентах. Значит, мы будем стараться, и цель не, не в том, чтобы запараллелить и запутать все, наоборот, разграничить. Мы будем стараться прописать, и это все мы обсудим с вами уже в оборотном режиме, э, чтобы мы не пересекались друг друга под ногами, э, извиняюсь за грубое сравнение, но вот смысл в том, что вот здесь нет никакой конспирологии в правовом обеспечении, и я тут ничего не вижу. Но я бы все же предложил оставить взаимодействие со средством массовой информации, но все же мы создаем на базе э, целого, целого управления, и там работает четыре человека, и они все же по образованию больше журналисты, и как-то вот э, это было бы и несправедливо. И я согласен, есть я чистота вопроса. Уже в этой части снимаю, есть чистота вопроса, но мне кажется, просто это несправедливо по отношению к тому управлению, на базе которого в основном создается. Поэтому я бы предложил вот такую редакцию управление организацией, запятая, правового обеспечения избирательного процесса и взаимодействие со средствами массовой информации. Значит, как будем голосовать? Вот за... Организации и правового обеспечения питания, взаимодействия с массой. Там же питание здесь. Да. Вот предлагаю проголосовать э, первое э, название, которое было в проекте решения э, до поправки Алексея Викторовича. Оно звучало, и его поддерживает Олег Олегович. И, наверное, в его рассуждениях какая-то логика есть, но здесь никакой принципе Значит, зачитываю. Олег Олегович предлагает назвать управление организацией избирательного процесса и взаимодействия со средствами массовой информации. Я и Алексей Викторович предлагаем назвать направление организации и правового обеспечения избирательного процесса, запятая взаимодействие со средствами массовой информации. Значит, проголосуем за вариант, который Олег Олегович предлагает. Обратно. Я снимаю. А мы потом за проект в целом проголосуем. Сначала за поправки проголосуем, а потом за проект в целом. За ту формулировку, которую предложил Олег Олегович Зацепов. Управление организации избирательного процесса и взаимодействия со средствами массовой информации без слова правового обеспечения. Кто за данную То есть название. то, что... А, а? Нет, то, что, то, ну, что было первично То есть ну, Голосуем за поправки. Как назвать? Как назвать? Как называется управление? Это не мой, я согласен. с Сейчас я беру начало. Кто за такое э, название управления? Прошу голосовать. Двое. Кто против? Так, кто воздержался? Один воздержался, э, два за это название, остальные против. У нас общее 12. 12. Теперь голосуем за поправку, которую предложил Алексей Викторович, но она в развитии э, моего предложения. Э, будет, будет номер два. Она звучит следующим образом, то есть название управления. Управление организацией правового обеспечения избирательного процесса, запятая, взаимодействие со средствами массовой информации. Кто за такое название, прошу голосовать. Кто против? два, да? Два. Остались ни одного против, да? Так, теперь предлагаю проголосовать за проект э, постановления. Два воздержались, э, а, один против, да, и девять за. Предлагаю проголосовать за проект постановления. Кто за данные поправки редакторского характера с учетом Олег Олегович? Да, с учетом редакторского характера, да. Большой Значит, кто за данный проект постановления? Прошу голосовать. Кто за? Ну, а за постановление мы единогласно голосовали. Седьмой вопрос о подтверждении положения об управлении информационный центр аппаратов Санкт-Петербургской федеральной комиссии. belonging done. системе Российской Федерации выборы. А, предложение связано с тем, что у нас а, отдельно седьмой статьей прописаны наши с вами полномочия, а, дословно, которые звучат следующим образом. Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации утверждает положение об информационном центре избирательной комиссии субъекта. Поэтому предлагаю добавить сразу на основании вот э, данной статьи. Кроме этого, мнение руководителя информационного центра из России а, еще пару поправок тоже редакционных. А, в положении а, об информационный центр на первой странице а, в пункте 1.1, третья строчка сверху, у нас а, действительно в типовом положении, которое Центральной избирательной комиссии утверждено, имеется фраза, что избирательная комиссия э, субъекта, э, значит, э, информационный центр создается в соответствии с федеральным законом, поскольку мы с вами утверждаем положение уже о реальном структурном подразделении, то заменить слово «создается» словом «создано» в соответствии с федеральным законом. Оно у нас давно создано, давно существует, и в типового положения это понятно, а здесь у нас должно быть создано. И также еще две мелкие традиционных поправки, страница 8 и 9. Сначала страница 8, э, пункт 3.1, э, э, пункт 3.1, третья строчка этого пункта а, о том, что у нас э, руководитель информационного центра назначается на должность в соответствии с законодательством Российской Федерации о госслужбе. У нас с вами в э, Санкт-Петербурге имеется и законодательство Санкт-Петербурга о государственной службе, поэтому после слов Российской Федерации предлагаю добавить и Санкт-Петербурга о государственной службе. У нас с вами есть закон Санкт-Петербурга о государственной службе. Э, и у нас сотрудники информационного центра являются государственными служащими Санкт-Петербурга. Значит, и э, последняя редакционная поправка, э, страница 9, пункт 3.4, э, о том, что значит, на период отсутствия начальника исполняющий обязанности назначается распоряжением председателя комиссии. Э, Поправка тоже чисто редакционная. У нас с вами еще имеется инструкция по делу производства, утвержденная нашим решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии. И есть разграничение между понятием приказ и распоряжение, э, а именно пункт 9.2.3 этой инструкции говорит о том, что такого рода решение оформляется приказом. Заменить слово распоряжение словом приказ. У меня все. Сначала проголосуем, кому куда возьмем. Ставлю на голосование. Кто за данный проект постановления, прошу голосовать, кто за. Единогласно? Нет, восьмой вопрос. О а награждении почетной грамотной Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Пожалуйста, Павел. Уважаемые коллеги, целостность и работоспособность материального фрагмента каждого его Также э, по Семеновскому мы, насколько знаем, а один из избирателей обжаловал данное не назначение выборов. Обращаясь к членам Санкт-Петербургской избирательной комиссии, ни в коем случае не оставаться равнодушными наблюдателями данного факта и предпринять все меры по недопущению этой ситуации, присоединиться к решению нашей партии и сделать все возможное, чтобы закон не был нарушен. Тем, ну что конкретно? С руководителями. Например, обратиться а, в прокуратуру. Сейчас я дам вам слово. А, ну все. Екатерина вы с руководителями регионального отделения все же поговорите. Не надо так огульно говорить, что мы там кого-то прикрываем, городская избирательная комиссия. А, мы там не обращаемся в суд. Мы не являемся стороной в суде. Вот я, Олег Олегович, попрошу, дайте справку юридическую по этой ситуации. А, что касается обращения в прокуратуру, то в данном случае прокуратура не надлежащий орган для обращения, потому что все-таки дополнительные выборы, вообще выборы, в том числе и дополнительные, когда их не назначает полномочия на тот орган, в данном случае уполномоченный орган является избирательной комиссии. муниципального а, я, я э, тут хочу акцентировать, что муниципальные вообще советы – это не государственные ветви власти, а городской э, избирательная комиссия – государственная ветвь, но не власть, но государственный орган. И вот когда ваши представители э, вашего регионального отделения говорят о том, что мы там действия не принимаем, что не обращаемся, почитайте законодательство, придите, посоветуйтесь с нами, а потом статью давайте. Тогда вот Алексей Викторович, а можно тоже? Соседней партии. Я вот рекомендую, я еще не закончу. А. Не, ну пусть Олег Олегович Так вот... Я эм, перебью. Да, ничего. А, случае, если избирательная комиссия не назначает выборы, это э, делается, не делается судом. Суд определяет срок, в течение которого уполномоченный орган должен назначить э, выборы, в том числе и дополнительные. Э, статьей 239 Кодекса административного судопроизводства установлен э, перечень, скажем так, надлежащих истов такого рода дела. Избирательная комиссия, потому что избирательная комиссия субъекта Российской Федерации, к кругу этих лиц не относится. Поэтому мы не полномочны в данном случае обратиться Суд полномочен обратиться к органу государственной власти, органу местного самоуправления, а, и в том числе и избирательное объединение. А, я так понимаю, что а, одно из избирательных объединений этим правом пытается воспользоваться. Это ее право. В данном случае, кстати говоря, прокурор тоже может обратиться. Это его полномочия, но к сфере наших полномочий этот вопрос не относится. Равно как и выступать такой инстанции, скажем так, административной апелляции по отношению к избирательной избирательная комиссия муниципального образования. Тоже ну, я, я, собственно, хотел то же самое, что Олег сказать, о том, что Санкт-Петербургская комиссия э, кодексом э, административного судопроизводства не, не наделена правом обращаться в суд по этому поводу, э, там, к сожалению или к сожалению. Но при этом я полагаю, что раз такой вопрос есть, а многие из коллег об этом слышат впервые, то, может быть, стоит информативно подготовить всю эту информацию о том, в каких муниципалитетах города э, какое количество э, депутатов сложили свои, свои мандаты, чтобы мы хотя бы информационно об, об этом знали. Газвыборы, я уверен, эта информация есть, но мы с вами не читаем ежедневно газвыборы, Э, информация в соответствии с соглашением. Совершенно верно, это и называется то самое соглашение, о котором только что сказала. Но э, ведь мы не владеем сегодня абсолютно достоверными вещами. Да, это, это в части соглашения. То, что нам захотели рассказать, нам, нам рассказали. рассказали. К сожалению, избирательная комиссия муниципальных образований э, с точки зрения закона не обязана нам представлять эту информацию. И в этом тоже есть проблема. Ну, Законом такая обязанность вообще для них Николай, Только добровольно. Что же да. доставляли такую Два раза в год, конечно. Да, но только добровольно. И ну, в эти ошибки у вас могло поменяться, и даже а, выборы. Ошибка. Да. Ошибка Стоп, Не надо. Мы предоставили информацию о том, что Катарканов сложил полномочия в сентябре в городскую избирательную комиссию. А потом вдруг оказалось, что в декабре полномочия сложил не капитан, а предполагал, господа, давайте разумно. Так что мы все без ошибок делали. Все правовую помощь, какую нужно вам подсказать, проконсультировать, в вашем распоряжении юридическое управление сразу, но если есть проблемы, поднимайте вопросы комиссии за это готовы вам оказать методическую какую-то помощь. А ответ ну, смотрите, да, приедет руководитель. Давайте поручим Я с ней встречусь и ей все расскажу. На скоро приедет. Сказать организационную В рамках взаимодействия политических. Да. Кстати, я помогаю, да, такую... Социально-политическую. Почему есть у нас в разных Коллеги, во вторник заседание 16 э, часов, да, в 16 часов, э, два точно вопроса будет, в четверг, пятницу у нас с вами мероприятие большое, подробно о нем вам расскажем во вторник.